高円寺阿波踊りの皆様ですどうぞ盛大な拍手でお迎えください今年の高円寺阿波踊りはこの曲からスタートですそりゃ 高円寺から参りました東京高円寺阿波踊りです